магнидин туз кислотасы менен болгон реакциясы магний күмүш түстөгү ак металл абада бөлмө температурасында салыштырмалуу инерттүү оксид катмары менен капталган суюлтулган туз кислотасы бар айнек идишке магнийдин таарындыларын салабыз өтө күчтүү реакция башталды магний суюлтулган туз кислотасы менен ылдам аракеттенишип суутек бөлүнүп чыгат